Παναγιά σου जाए नदी चले जाए बुला जाए बुला जाए उसमें Sure. Show. Olacağım, olacağım Usume, usumawa Leiri mini ciddi Tohara mapana yaşıyor